mikä niminen, minkä ikäinen ja mitä teet työksesi? Moikka! Mä oon Julia Juvonen, äh, mä oon 23 ja mä oon Salaattiaseman ravintolapäällikkö. Mä oon Olivia, 21 ja mä oon täällä Salaattiasemalla töissä kokkina kautta tarjoilijana. Koska valmistuitte Omniasta? Me valmistuttiin Omniasta helmikuussa 2016. Millaista teidän opiskeluaika oli? Se oli kyllä tosi kiva, että kaikki opettajat oli kivoja ja opiskelukaverit oli tosi kivoja, että ei ole mitään pahaa sanottavaa. Mikä on teidän paras muisto opiskelusta? Öö, no mun paras muisto on se, kun me järjestettiin luokan kanssa illallisia niin, että me kutsuttiin sinne aina jotain ekstra vieraita. Ja ne oli kyllä tosi siistejä, että hirveän monella ei kai niitä ollut, että niitä voisi järjestää vähän enemmän. <laughs> Joo, noi oli kyllä ihan sikakivoja, mutta sitten mun ehkä oli se ravintolapäivä, mikä me järjestettiin just silloin helmikuussa 2016, että se oli meidän tavallaan tämä opiskelukauden päätös. Siinä me lopetettiin, eli kasvisruokavalion mukaan perustettiin tämmöisiä erilaisia ravintoloita tai ravintolapisteitä. Ja se oli semmoinen parin kuukauden prokkis. meille järjestettiin koulussa semmoinen somekurssi ja tota, mä en kyllä nähnyt mitään pointtia siinä silloin, mutta onneksi mä silti tein sen, koska nyt mun työssäni mä ylläpidän meidän salaattiasman sivuja Facebookissa, niin siitä on kyllä hyötyä, nyt mä osaan tehdä sen. Yes, ja kyllä me itse asiassa tehtiin myös tämmönen Tikon Kerma Instagram-sivu, eli Tiko on meidän opettajamme ja me ollaan hänen kermaansa. millaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuudelle? No nyt kun tämä ensimmäinen salatteesma on avattu, niin mä aion avata seuraavat viisi salattiasemaa, joista ensimmäinen on nyt huhtikuussa isoon omenaan. Ja sitten ne seuraavat siitä onkin salaisuuksia, niitä voi sitten seurata meidän Facebook-sivuilta salattiasema. Yes, ja no munkin tulevaisuudet tulevaisuuden suunnitelmat aika lailla painottuu nyt tähän salaattiasemaan tässä. Ei ole, ei ole tietoa siitä pidemmälle, mutta luultavasti kun ollaan avaamassa niitä ravintoloita, niin mahdollista, että ehkä jonkin niistä sitten tulee jotain isompaa roolia niissä jossain. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää tuleville opiskelijoille? tsemppaavia terveisiä. Kannattaa tehdä kaikki 110 prosenttisesti siellä. Siellä on paljon hauskempaa, kuin itse lähtee messiin juttuihin. Se on ihan totta. Muistakaa oikeasti pitää hauskaa. Meillä ainakin oli tosi hauskaa ja mä toivon, että <laughs> kaikilla muilla tulee olemaan vähintään yhtä hauskaa.